Essa história é baseada na suposição de que em algum lugar deste mundo há maridos que não contam tudo às suas esposas. precisamos dar um jeito para sair de Fini. O pessoal está esperando a gente. Não podemos faltar, entende? Quer ver a turma lá do poker? <laughs> Não faça nenhum gesto. Ah, é. não, não quero que é, ela... Cuidado com os gestos. É isso mesmo, cuidadinho. <laughs> Telefone aos senhores Laura e Harry para que se apressem. Certo, certo, certo. Estou atrasando o jogo de poker. O telefone. Pode deixar, eu atendo. Alonso, Aqui no clube, e aí? Ah, aqui. É. Daqui. Eu sei que do clube, Vai disfarça. Ah, sim, sim, é, pois não, é, é pra você. Atenda aí. Alô? Escuta, o pessoal já chegou. Estou esperando para começar o jogo de poker. Uh, ah, entendi, patrão. Uh, sim, é, é, claro. Obrigado. Uh, sim. É, adoraríamos ir também, patrão, é claro. certo? É, vamos ver se nossos esforços concordam. Certo. Tchau, patrão. É, é, é, era o patrão, não é, Stanley? Ah, sim, é claro que era. Ele nos convidou para o show do Teatro Orfeão. É, foi isso mesmo. É, e nós não podemos participar. É. <laughs> Ah. é. Tchau. Você tem dinheiro? E Adeus, querida. Tchau. Tchau. Tchau. Até logo. Tchau. Vamos. Estão tramando alguma coisa. Eu também acho. A namorada de Kelly Nocaute estava sempre pedindo dinheiro a ele. bem. Até logo. Tchau, lindão. Ah, liga logo esse troço eu estou com calor. Minha pressão baixou. Tá oh, meu chapéu. Ele voou. Chapéu, eu pego. Pode fazer por mim? Uhum. É simples. Eu afasto o carro e tiramos o chapéu. Como ele é fraco, eu ajudo. Oh, mas que pecado. Com sua gentileza, acabaram se molhando. É. Bem, aqui está seu chapéu. Ah, obrigadinha. Vamos, venha secar a roupa no apartamento. É, vamos sim, que remédio. que a Marie estava falando a seu respeito, que você é muito uhum. bilu, bilu. Ah, uhum, obrigado. <laughs> Tá ah, rechuchudinho, tá é. é mas muito é o tipo dela. Uhum. <laughs> Cabeça de mamão. Mamãe, fervota. Hum? Eu vou abrir essa garrafa, não você. Ah, Tadinha. Ele é tão tri, tri, tri, tri, tri, Pare com isso. Não paro, não paro, não paro. você é assanhada, hein? Não paro, não paro, não paro. Não disse é ah, Você é chata, hein? Oh, meu Pri, não, amor. não quer brincar com a gordinha dele, hein? Pri, Pri, Pri, Pri. <laughs> vivo. Brinque com ela. Ah. Quer parar com isso? Quer está mais do que meu bombom. Daqui a pouco eu vou recorrer É isso aí, tem todo o espírito. Oh! <laughs> <laughs> Também parece corneta. É só brincadeira. Você não quer ela pra você? Ela é gorda demais. ele pede. Você está zangado? Não, mas não com você. Muito bem. Então agora, Bilu Bilu, está tudo acabado e... Kelly! É, é. A, a roupa já está pronta. volta assim. Ou são eles? Vamos. Um. A ah, você. Puxa vida, mas que espetáculo maravilhoso que nós dois vimos. Uma beleza, não? Beleza, não. Oh, nunca fiquei tão emocionado. Um show como há muito tempo não realizavam na cidade. Também eu me entusiasmo com essas coisas. Por... fomos. Está mexendo com cara de mentiroso? Você está vendo só? São mulheres como vocês, que duvidam de maridos como nós, honestos. desse. Quer saber de uma coisa? Eu nunca mais dou satisfação. Nunca! Ora, é... <laughs> E tem outra coisa. Quem manda nessa casa sou eu. Conta do show pra nós. Quer saber? Pois ficarão sabendo. Hum. Com que elas estão, hein? Hum. Vamos? Uhum. Ah, ah, ah, ah, ah Para começar, o patrão se atrasou. Conversa mole. É, é, é isso mesmo. <laughs> Você conta. Ele conta. não mais que fazia truques com cartas. Assim. Ah, não, não. Não foi um mágico, não. Ele foi um, um ciclista que. Ah, dançarino russo. A dança do sabre, sabe? Assim, ó. Não, não, não. Dançarino da Baiana de é. Ula Ula. Olha, é, é isso. Ula sim. Eu vou mostrar como foi a tal bailarina de Ula. Sendo no Teatro Orfeão. O teatro pegou fogo, então nós. Ah. filho teu. Aí, coitado, não sabe que o teatro pegou fogo em dois anos. Você dá um jeito de avisar, olha. Olha. Olha. Olha. Digam qualquer coisa. Sabe, amor? Eu mesmo podia ter bolado uma melhor dieta. Quieto. É? Eu quero para queimar. ha ha! Talvez seja o patrão. <laughs> Alô, bonitão. Você esqueceu o colete. Eh, eh, roubaram meu colete. Hum. Carol, olha que não Eu sei lá, né? vamos deixar esquecer o colete. <laughs>